Getting started with Scilab spoken tutorial मा स्वागत छ। यो tutorial मा हामी सिक्ने Scilab लाई को रूपमा प्रयोग गर्न, एउटा भेरिएबलमा मान भण्डार गर्न, यी भेरिएबलहरू प्रयोग गरी गणितीय कार्य गर्न, करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरीमा काम गर्दा एक्जिक्युट भएका कमान्डहरू भण्डार गर्न एउटा फाइल बनाउन कम्प्लेक्स नम्बर परिभाषित गर्न नम्बरहरूमा एक्सपोनेन्शियल लग्यारिथमिक र ट्रिगोनोमेट्रिक कार्यहरू गर्न यो ट्युटोरियलको लागि साइल्याब तपाईको कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको हुनुपर्छ म प्रदर्शनीको लागि साइल्याब 5.2.0 र म्याक ओएस एक्स प्रयोग गर्दै छु यहाँ ट्युटोरियलको फ्लोचार्ट छ तपाईको डेस्कटपको साइल्याब सर्टकट आइकनमा क्लिक गरौ र साइलाब सुरु गरौ यो साइलाब कन्सोल विन्डो हो र याद गरौ कर्सर कमान्ड प्रम्प्टमा छ म तपाईलाई नियमित अन्तरालमा भिडियो रोकी यो ट्युटोरियल साइल्याबमा अभ्यास गर्ने सुझाव दिन्छु साइल्याबलाई एउटा क्याल्कुलेटरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यसले गर्न सक्ने केही सामान्य कार्यहरू हेरौं टाइप गरौ 42 प्लस 4 गुना 4 माइनस 64 लाई 4 ले भाग गरौ र इन्टर थिचौ आउटपुट अपेक्षाकृत 42 छ याद गरौ नतिजा 42 डिफल्ट एन ans मा भण्डार भएको छ हामी नाम सहितको भेरिएबलहरु पनि बनाउन सक्छौ टाइप गरौ a बराबर 12 b बराबर 21 र c बराबर 33 र इन्टर थिचौं यसले मानहरु 12 21 र 33 क्रमश ए, बी र सी मा भण्डार गर्छ म यहाँ CLC कमाण्ड प्रयोग गरी साइलैब कन्सोल सफा गर्छु अब हामी यी भेरिएबल्स प्रयोग गरी केही गणितीय कार्य गर्ने छौ उदाहरणको लागि A B C ले नतिजा 66 दिन्छ साथै A गुणा ब्राकेट B C ले 648 दिन्छ हामी नतिजा अर्को मा पनि राख्न सक्छौं मानौ d टाइप गरौ d बराबर ब्राकेट a b ब्राकेट बन्द गरौ गुणा c ले नतिजा d बराबर 1089 दिन्छ हामी यसरी कमाण्ड लाइनमा भेरिएबलको नामलाई कमाले छुट्याएर टाइप गरी भेरिएबलको मान जाँच्न सक्छौ a, b, c, d र एन्टर थिचौ म यहाँ clc command प्रयोग गरी कन्सोल सफा पार्छु पावर लिन तपाईको को 6 नम्बर कीमा रहेको रेज टु चिन्ह प्रयोग गरौँ चिन्ह प्रयोग गर्न shift की र 6 नम्बर की प्रयोग गरौँ उदाहरण 7 स्क्वायर पत्ता लगाउन 7 रेज टु 2 र enter थिचौं कुनै नम्बरको स्क्वायर रुट पत्ता लगाउन मानौ 17 हामी sqrt ब्राकेटमा 17 प्रयोग गर्छौं यो 17 रेस टु 0.5 जस्तै हो चलन अनुसार आउटपुटमा खाली पोजिटिभ मान मात्र आउँछ सामान्यतया 34 को पावर 2 बाई 5 निकालना टाइप करो 34 रेस टु ब्राकेट 2 लाई 5 ले भाग गरौँ र एन्टर थिचौं नेगेटिभ पावर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ CLC कमान्ड प्रयोग गरी कन्सोल सफा अहिले सम्म हामीले साइलैबमा कसरी सामान्य हिसाब गर्ने र भेरिएबल बनाउने हेर्यौं अब हामी नयाँ सँगै सुरु गर्छौं यसले हामीलाई पहिले प्रयोग गरिएका कमाण्डहरु आउटपुट सहित सम्झन मद्दत गर्छ पहिले कमाण्ड pwd टाइप गरौं र इन्टर थिचौं मेरो कम्प्युटरमा यो हाम्रो करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी हो यो तपाईको कम्प्युटरमा फरक हुन सक्छ तपाईले साइलैब कन्सोल विन्डोको टूलबारमा रहेको चेन्ज करेन्ट डाइरेक्टरी आइकनमा क्लिक गरी करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी बदल्न सक्नुहुन्छ अब डायरी कमाण्ड जारी गर्न टाइप गरौँ diary bracket open inverted comma myrecord.txt close inverted comma bracket बन्द गरौँ र एन्टर थिचौ यो कमान्डले करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरीमा एउटा myrecord.txt नामक फाइल बनाउनेछ अब अगाडि साइलाब सत्रको एक प्रति यो फाइलमा सेभ हुनेछ यो ट्युटोरियल पछाडि यसको उपयोगिताको चर्चा गरिनेछ कृपया अहिले ट्युटोरियल रोकी भिडियोमा दिएको एक नम्बर कार्य गर्नुहोस् अब साइल्याबले कसरी कम्प्लेक्स नम्बरहरूसँग काम गर्छ साइलाब मा इमेजिनरी युनिट परसेंट पर्सेन्ट ले जनाइन्छ उदाहरणको लागि 5.2 परसेंट पर्सेन्ट ले 5.2 आई दिन्छ ब्राकेट बन्द गरौ 10 प्लस 5 इन्टु पर्सेन्ट आई गुणा 2 गुना पर्सेन्ट i ले नतिजा माइनस 10 प्लस 20 दिन्छ अब यहाँ कन्सोल क्लियर गरौँ अब साइल्याबमा प्रयोग गरिने केही पहिले नै परिभाषित न्यूमेरिकल कन्स्ट्यान्टहरू हेरौ आइ जस्तै तिनीहरूको नाम पनि पर्सेन्ट चिन्हमा सुरु हुन्छ उदाहरण पर्सेन्ट पाई को मान अपेक्षाकृत छ अब हामी बिल्ट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स प्रयोग गरी को प्रयोग हेर्ने छौ साइन को पर्सेन्ट पाई बाई 2 नतिजा 1 हुन्छ र कसको percent pi by 2 नतिजा 6.123d 17 हुन्छ कृपया ध्यान दिनुहोस् कोणहरू रेडियनमा नापिएका छन् र सबै प्रयोगात्मक कार्यको लागि दोस्रो उत्तर शून्य हुनेछ पर्सेन्ट इपिएस e एउटा मसिन एप्सोलन भन्ने नम्बरसँग सम्बन्धित छ यो साइल्याबले दिने सबैभन्दा कम रिजोलुसन हो तपाईको कम्प्युटरको पत्ता लगाउन तपाईको कन्सोलमा %eps टाइप गरौँ मेरो कम्प्युटरमा यसले 2.220d 16 दिन्छ यसले साइलरले प्रयोग गर्ने फ्लोटिङ पोइन्ट प्रेसिजन दिन्छ यो नम्बर 2.22 गुना 10 रेज माइनस 16 को नोटेसन हो यहाँ कन्सोल क्लियर गरौ. यदि कसैले 0.000456 लेख्न चाहन्छ भने उसले 4.56d 4 वा 4.56e 4 लेख्न सक्छ साइलैब variable के सेन्सिटिभ भएकोले यहाँ हामी सानो d वा ठूलो d वा सानो e वा ठूलो e प्रयोग गर्न सक्छौं नेचुरल को बेस अर्को महत्वपूर्ण परिभाषित न्युमेरिकल कन्स्ट्यान्ट हो प्रतिशतले अपेक्षाकृत नतिजा दिन्छ हामी सोही नतिजा exp फंक्सनबाट पनि पाउन सक्छौं। उदाहरणको लागि exp bracket 1 bracket बन्द गरौ र इन्टर थिचौं तपाई दुवै उत्तर एकै भएको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सीएलसी कमाण्ड प्रयोग गरी कन्सोल सफा पारौं यसैगरी पर्सेन्ट e ले तलको उत्तर दिन्छ जुन एक्सपी 2 टाइप गरी पाउन सकिन्छ कमाण्ड लग मतलब एउटा नम्बरको नेचुरल लगारिदम हो मतलब बेस ई e। बेस 10 को लगारिदम लिन लग 10 प्रयोग गरौँ उदाहरणको लागि लग 10 1e 23 र एन्टर थिचौ यसले अपेक्षीकृत उत्तर 23 दिन्छ हामीले नेगेटिभ logarithm लियो भने कम्प्लेक्स नम्बर आउँछ कम्प्लेक्स को लागि तपाई आफै यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कन्सोलमा टाइप गर्नुहोस् log -1 वा log %i अब सम्झनुहोस् हामीले सबै टाइप गरिएका कमान्डहरुको रेकर्डिङ डायरी कमान्ड मार्फत myrecord.txt मा कल गरेका छौं अब कसरी त्यो फाइल बन्द गर्ने हो हेरौं फाइल बन्द गर्न टाइप गरौं डायरी अफ जिरो यो कमान्डले फाइल myrecordtxt बन्द र सेभ गर्नेछ यो पनि सम्झौं कि यो फाइल करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरीमा बनाइएको थियो जुन मेरोमा डेस्कटप थियो यो फाइल खोली तपाईँको साइल्याब कन्सोल विन्डोको बारको ओपन ए फाइल सर्टकट आइकनमा क्लिक गरौं म सबै फाइलको फाइल फर्म्याट बदल्दै छु myrecord.txt फाइल छानौं र ओके मा क्लिक गरौँ ध्यान दिनुहोस् कि सबै कामहरु दुबै कमाण्डहरु र साइल्याबले दिएको सम्बन्धित उत्तर सबै यो फाइलमा सेभ भएका छन् म यो फाइल बन्द गर्दै छु यसमा क्लिक गरौँ हामीलाई थाहा छ जब एउटा प्रोग्राम बन्दै हुन्छ एउटा राम्रो कोड नबनुन्जेल हामीलाई धेरै पटक परीक्षण गर्नुपर्छ डायरी कमान्डले सबै ट्रान्जेक्सनहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गर्छ यदि तपाई त्यो सम्झनुहुन्छ भने हामीले कमान्ड डायरी अफ जिरो प्रयोग गरी फाइल myrecordtxt बन्द गरेका थियौ कृपया ध्यान दिनुहोस् यो कमाण्ड एक्जिक्युट गरेपछि कुनै पनि ट्रान्जेक्सन सेभ गर्न सकिँदैन यदि हामीलाई फेरि सेसन सेभ गर्न परेमा हामीले डायरी कमाण्ड प्रयोग गर्नुपर्छ यदि फाइलमा केही महत्वपूर्ण जानकारी छ भने डायरी कमाण्डमा कुनै अन्य फाइल नेम प्रयोग गर्नुपर्छ किनकि एकै फाइलको प्रयोगले हालको फाइल ओभरराइट हुनेछ यहाँ भिडियो रोक्नुहोस् र भिडियोमा दिएको दोस्रो कार्य गर्नुहोस् तपाईले याद गर्नुभयो होला समस्याको समाधान ठ्याक्कै शून्य हुँदैन यो कसरी काम गर्ने थप जानकारी लिन टाइप गरौ हेल्प क्लेन सामान्यत यदि तपाईलाई कुनै कमाण्ड सम्बन्धी सहायता चाहिएमा हेल्प वा आर्गुमेन्ट सहितको हेल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ उदाहरणको लागि साइल्याब कन्सोलमा टाइप d हेल्प r र एन्टर थिचौं म हेल्प ब्राउजरको साइज बढाउँदै छु हेल्प CHDIR ले कसरी करेन्ट वर्किङ Directory बदल्ने विस्तृत जानकारी दिन्छ अर्को विकल्प भनेको साइल्याब कन्सोल विन्डोको टूलबारको हेल्प ब्राउजर आइकनमा क्लिक गर्ने हो म हेल्प ब्राउजर बन्द गर्दैछु र स्लाइडमा छु। अप डाउन एरो कि पहिले नै एक्जिक्युट भएका कमाण्डहरु हेर्न प्रयोग गरिन्छ अप डाउन एरो प्रयोग गर्दा तपाई कुनै कमाण्डमा रोकिएर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न इन्टर थिच्न सक्नुहुन्छ तपाई आवश्यक परेमा कमाण्डहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा यदि तपाई पहिले टाइप गरेको कमाण्ड खोज्दै हुनुहुन्छ जुन ई e बाट सुरु हुन्छ भने ई e टाइप गरी अप एरो थिचौं कमाण्ड आफै पूरा गर्न ट्याब कि थिच्छौं यसले हामीलाई सबै उपलब्ध विकल्पहरू छान्न दिन्छ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं साइलैबलाई क्याल्कुलेटरको रूपमा प्रयोग गर्न नतिजा डिफल्ट भेरिएबल ans मा भण्डार गर्न बराबर चिन्ह प्रयोग गरी मान भेरिएबलमा राख्न कन्सोलमा भेरिएबलको नाम कमाले छुट्याएर टाइप गरी भेरिएबलको मानहरू जाँच्न pwd कमाण्ड प्रयोग गरी current working directory जाँच्न तपाईले एउटा फाइलमा टाइप गर्नु भएको कमाण्डहरु सेभ गर्न डायरी कमाण्ड प्रयोग गर्न कम्प्लेक्स नम्बर नेचुरल एक्सपोनेन्ट र पाई लाई क्रमशः %i %e र %pi प्रयोग गरी डिफाइन गर्न कुनै पनि कमाण्डको विस्तृत जानकारीको लागि हेल्प कमाण्ड प्रयोग गर्न यसरी हामी getting started with Scilab spoken को अन्त्यमा आएका छौं साइल्याबमा अन्य धेरै फंक्शनहरू रहेका छन् जो अन्य स्पोकन ट्युटोरियलमा हेरिने छ यो spoken tutorial free and open source software in science and engineering education FOSSEE बनाएको हो फसी प्रोजेक्ट सम्बन्धी थप जानकारी fosseeइन वा scilabइन वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी spoken tutorialorgnmeict e intro मा उपलब्ध छ म आशा गर्छु कि यो ट्युटोरियल सिक्नको लागि उपयोगी छ धन्यवाद म मन्दिरा बिदा हुँदैछु नमस्कार